啊，对对对。 東行き白駅停車、東東行きの白駅停車が4両編成で参ります。危険ですから、黄色い線までお下がりください。A local train bound for Kyoto is arriving at track 2.